dal parco di Rogoredo alla campagnetta. la valle in ristrutturazione ci ricongiungiamo alla ciclabile del Parco della Vettabbia. Allora qui, dall'altra parte della strada. C'è quella fila di nuovi alberi impianto di captazione delle acque reflue di Milano di fine 800 proprio di fronte alla trattoria poi si attraversa Chiaravalle e dopo l'ultima cascina di Chiaravalle c'è il passaggio in mezzo ai campi che porta direttamente in via di Vittorio